No, yo. estás en el preámbulo a la muerte, bueno. Ay, yo. O estás en el preámbulo a la muerte o en el hoyo. O en el hoyo, o en el hoyo. Te estás pringando sin quererlo en donde no yo. Donde no, donde no. Ole, ole tus pelotas chulo a la par que las de los de tu corillo estoy como preso, hinchándome a bellotas, viajo criollo. Siempre solo mientras verte dejo de ser necesario. Siempre solo, siempre solo, siempre solo, siempre solo. Ciego roto, mierda, muerto, enfermo, colocado. Se me tenía que quitar de encima todo eso. Se me tenía que quitar de encima todo eso en el mismo estado pero recompuesto, en serio Sigo en el mismo estado pero recompuesto Qué agonía de pibe, le saco provecho, me hacéis mucho daño, debía recordártelo Viajo insecto, magatasaurio tu ex sana Y otro capsulín, mi color palmeta Científico infuso acabando blisters un culo de dick que se ha dejado alguien en su chip a uno de mis brothers te digo otra vez. ahora te digo otra vez. Oh, pues estás en el preámbulo al parca. En el pollo. Eh. Te estás pringando sin quererlo en donde no, yo. Estás sin quererlo en donde no. Donde no, donde no. Abre tus pelotas, chulo, a la par las de los de tu orillo tú. Oye, oye, mi padre, estoy como preso, hinchando bellotas, mi rajo, pico, oye. oye. Siempre solo mientras dejar de verte como necesario. Ciego roto, mierda, muerto, enfermo, colocado. Me tenía que quitar de encima todo esto Sigo en el mismo estado pero recompuesto, en serio Qué agonía de pibe, le saco provecho, me hacéis mucho daño, debía recordártelo Viajo insecto, agatasaurio tu ex, Y otro capsulín Y el Científico infuso acabando blisters Fijo que alguien se deja una botella, Dick y eso es un chip para cada uno de mis brothers. No, no, no, pero mira, ahora pilla esto, va, que es pura palabra, ¿eh? no tengo que decir nada más. La vida es ahora, luego eras, ya no estás, no te metas ahí estáis topos, todos to flipaos, sin tripistina, exagerado. Óyeme mi pana, estoy preso. Lo, único que pasa es el peso. Encerrado en la casa se ve como un incendio, tanto humo, tanto leño, es paranoia con ellos. El demonio de su maca medio cosito. La vida es ahora, luego eras, ya no estás, no te metas ahí, estáis to topos, top, to flipados exagerado. Eh. Oye, óyeme mi pana, estoy preso. Lo único que pasa es el peso. Encerrado en la casa se ve como un incendio. Tanto humo, tanto leño, o con ellos. El demonio de su Sumaca con medio kilo en casa. el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio, el demonio.